천진 나만 청순 가련 새침 반짝 이젠 지쳤나그찮아 매일 我，咱们你说的，我都愿意听。小火车带动的旋律，都可以是真的。你说的，我都会相信。 左 看清你的脸，惹人心醉了千年。就去看了你。我嫉妒你的爱情是如何。谁说红颜祸天下，确实是。 吃胖了你就别跑了，想跑也没人要了。吃胖了你就别跑了。青青河边草，悠悠天不老，野火烧不尽，呀，风雨吹不。五湖四海人，尽情约会。